বুকুতে চলিছে নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে চলিছে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে দেখিলো তো acabó Dejóte de aquí de yo Abeje, abeje doy Nasa kubaru Lagibo, lagibo Tuma que Jok, jok, jok Del sode, sode Mur bukule Dum, dum, dum, dum Ura mur mono Te borise Ujoni de del Con bukute solise Ujoni de del দামনি রে ধুমুরা মুরমনা হাতে বলিছে উজনি ৰঙা অনাখিয়ামো কান্দি শুনাচোন সুৰেতি জোৰ জোৰ পদাখৰে ৰঙে আমনিহে আনে ফাগুনি মনত কিনো জিৰণি নিদিয়ে বন্ধ মৰমেৰে কেঁকুৰি কাৰিব হাবি থুপি ৰাখিলে ৰুগে ধৰিব ಕೂಲಿ ದಿಯಾಗಿ ಈಗಾದೆ ಸುಧನಿರದೆ ಸೋನಿ ಮುಕೂತೆ ಸೋಲಿ ಸರ್ ನಮನಿರೆ ಧುಮು ರಾಮುಲ್ ಮನ ಹೋತೆ ಬೋಲಿ ಸರ್ ಸುಧನಿರದೆ ಸೋನಿ ಮುಕೂತೆ ಸೋಲಿ ಸರ್ ನಮನಿರೆ ಧುಮು ರಾಮುಲ್ ಮನ ಹೋತೆ ಬೋಲಿ ಸರ್